Olá meus amigos e minhas amigas, meu forte abraço e meu muito obrigado vocês que se inscreveram, ativaram o sininho, muito obrigado mesmo e deixaram o joinha. Hoje eu trago um vídeo para vocês aonde eu vou fazer uma vedação de telha

We'll be right back. Pois então, um forte abraço, ficamos por aqui. Se puder indicar esse canal aí, compartilhar com os amigos na rede de WhatsApp, Facebook, Instagram. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.